začetništa. Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show na Krause? Potešilo ma to, pretože tú show samozrejme sledujem, viem o nej dlhé roky a, a je to pre mňa čest byť tu. Máte predstavu, na co sa vás Jan Kraus bude ptať? Veľmi nie. teda to, to pole možností je obrovské, takže mm, asi to bude zrejme súvisieť s mojou kandidatúrou. Či té příležitosti měla byste vy otázku na Jana Krause? Uf, priznám sa, že som skôr nastavená odpovedať, než pýtať sa, takže e, teraz bezprostredne ma nič nenapadá. Jak sa cítite teď tady pred natáčením? na trend? Ani nie. A je to skôr taká zvedavosť, by som povedala, rešpekt, pretože tu v istom zmysle zastupujem aj inú krajinu. A, a zatiaľ tak sledujem, ako to tu všetko profesionálne funguje. To je celkom zaujímavé. Dobre, ďakujem. Rada. Príjemný.